Thank you, you must thank be you. exhausted. You've been driving, yeah. All night Maluwag naman ang parkingan na yan. At yun lang ang aking masasabi. I just can't believe I did this. I bring the truck and trailer into the... Hmm? Ito lang muna tayo. Dito na lang natin i-park. Tapos makikikain lang tayo. Bakit? Ay, ay, mga pormahan na. Ah. Uy, ay, diwaw. Happy birthday, Baki! Oh, blow na, blow, blow! Alright you guys, good morning, good morning, good morning At ang current location natin is nandito tayo ngayon sa Balgoni uh, Flying J Magpapagas lang ako Ayan ah, At mukhang hindi yata ako aabot sa birthday ng anak ko itong problema minsan pagka truck driver tayo uh, yung day off na request natin nagkakaberya katulad nung nag-request ako dapat kapon sa bahay na ako since naman ang weather hindi maganda uh, natagalan ako hindi ako makapag-spit kasi nga yung weather is napaka tindi dito sa Saskatchewan nung papunta ako ng Vancouver tapos nung pabalik ako uh, ganun din nung sa Vancouver marami pang mga nakasaganting nangyari kaya natingga-tingga tayo sa karsada Ah, samahan nyo ako magpagasta tapos ah, larga na tayo sana makahabol ako sa birthday ng anak ko yes! magpagas lang tayo ng konti konti lang guys uh, ayan nakuha ko na tong resibo natin ayan uh, fuel receipt ngayon dire-diretso na tayo para baka sakaling makabot pa tayo dun sa birthday nung ating bunsong anak na lalaki wow! tara let's yes! busy marami pang natutulog sa doon sa address niyo na lang ako tahanan para ano alam naman niya 'yon eh matatahanan niyo naman 'yon bago pumunta doon sa venue. At sabay-sabay na pala tayo. Oo, doon ko na iiwan itong truck at doon ko na doon na lang natin babalikan pag-uwi. Ah, sige yung siya. ko mamaya ka pang one uwi, eh. ma'am. Hindi, makakarating naman ako ng ano eh. Maarte ako doon ng uh, bago mag alas 12. Tatawagan ano? ko na lang ulit kay mamaya i-update ko kayo kung uh, nasaan na ako. Hatid mo muna lang yung trailer. Pa! Papa? Yes, bebe. Hindi, dadalhin ko tong trailer to. Ihatid ko tong trailer nga doon mo nga yan. Doon nyo nga ako sunduin sa, tri- sa paghahatidan ko. Papa! Papa! Papa, ka nang puntahan? Mala oh, malapit lang naman yun. Sa Paramount yun, yung dadaanan, dadala, Ingstar banda yun eh. Nasa Ingstar. Papuntahan ka namin doon? Oo, oh, mamaya Ay, i-update ko ulit kayo mamaya kung anong oras ako makakaano. Makaka Ay, makakada, ma, ma, makakarting doon para ano. Pag malapit na ako mga 15 minutes, sabihan ko na kayo para lumarga na rin kayo. Okay? I-update ko na lang ulit kayo mamaya basta doon nyo na ako daanan. Okay, okay. Okay, baby. Bye. I will talk to you later, okay? Yeah. Okay, happy birthday. Hanapin na tayo na. Ah, kaibigan, no? Ganyan talaga kapag ka ah, truck driver tayo. Minsan, yung mga day off natin na ah, na i-request, -re na i-screw. But, doon pa man, nakikita rin naman tayo kanya nga lang eh syempre kapag ka mahalagang okasyon katulad ng birthday ng mga anak mo uh, Christmas at ano mabang family gathering eh hindi mo maiwasan talagang uh, uh, mangyari yung ganun eh syempre truck driver katulad dito sa Canada naberiya tayo dahil nga sa karsada doon sa ano, nadili-dili at saka ang ginagamit ko recap na lang. Wow! Kasi ang biyahe ko from Winnipeg to Chicago, Chicago to Ontario, Ontario to ano, Ontario to Vancouver, Vancouver to Winnipeg. Halos mo maubos yung 70 ah, yung recap ko nga eh. Pero at least kahit pa paano, ito mahahabol ko pa rin pero ang day off ko supposed to be na hiningi ko is mula kahapon ngayon at saka bukas bali tatlong araw sana kaso hindi ako nakauwi kahapon kaya ngayon yung schedule ng uh, uh, ano namin dun sa party sa kainan kasi simpleng handaan lang sa buffet is ngayon mga alas 12 sana ng tanghali eh anong oras na eh mag 10.30 na ngayon eh sana makarating ako on time para hindi sila maghintay sa akin at saka yung mga ninong na naimbita ah, hindi rin ma maghintay nakakaya naman kasi mula nung pinanganak siya birthday niya ng first birthday second birthday niya hindi namin siya na nagbigyan ng party kasi nga kasagsagan nga ng COVID nun bawal ang gather-gathering. May mga handaan din, kunting handaan, pero sa bahay-bahay lang. Hanggang doon lang. Yan naman ngayon, since open naman ng Winnipeg sa gathering, pwede naman kumain sa labas, kaya yun. Sinikap namin kahit paano mabigyan siya ng ano, kahit simpleng handaan lang. Thank you guys, andito na tayo ngayon sa Winnipeg at ito ang uh, Portage La Prairie hmm? or Portage Avenue. Hmm. Talagang uh, ano matraffic dito. Meron pa akong 8.5 kilometer mula dito hanggang doon sa Yes Buffet kung saan yung venue. Didiretso na ako doon. Ayokong malate eh. Maghanap na lang ako ng paparkingan ko doon kasi alam ko may mga spot doon sa malapit na maaari kong parkingan. Tapos may damit naman akong uh, malinis diyan uh, magpalit na lang ako mamaya ng damit para hindi lang ako malate doon sa birthday ng anak ko yes! alright guys nandito na tayo ngayon sa ano yes buffet yan ayun ah, problema ko ngayon kung saan ako magpapark ayun ang yes buffet ito hanap ako dito sa gilid pero mapagparkan dito sa gilid eh. Man, doon sila. Hmm? Dito na lang ako magpark sa gilid. Dito lang muna tayo. Dito na lang natin i-park. Tapos makikikain lang tayo. Dito kasi kami madalas mag-parking nung ano eh, nagde-deliver kami sa Cisco. Mm. Alright. Okay. Neutral. Tawagan ko lang sila. Chains off. Ay, damit ko, dali mo rito, abot mo rito, damit ko nak. Bihis lang ako rito. Wala ako dyan, nandiyan, wala akong kasama ko po sila Tita Susan dito sa loob. Eh, sabihin mo ka, tawagan ko si Ate Paypay. Hmm. No. Dali mo yung damit ko rito. Teka, papunta na ako. Kukunin ko lang yung gamit ng sasakyan. Okay, okay. kunin ko lang yung mga sasakyan dito sa gilid. Alright guys, tara. I just can't believe I just did it. I just Hi, did this. Ayan. Ayan kasama ko. It's my baby bro's birthday. Ah, kasama ko yung pangalawa kong ah, anak. Ayan, iiwan ko muna si Cordapia dyan. Maluwang naman. Hindi ko na inaayos ang parkingan yan. Hindi naman ako matitikitan dyan. Anang dito kami dati madalas mag uh, mag uh, ano mag magparking nung nagdi-deliver kami dito sa Montanas nung nasa Cisco pa maluwag naman ang parkingan na yan at yun lang ang aking masasabi I just can't believe I did this I bring the truck and trailer into the venue yan ayoko lang din kasing malit dun sa ano ni Bake yan dawin na kami kamo andyan na malapit na oh, isit nakasit up na daw may naupuan nung dyan mga kaibigan, pormahang, pormahang mabilisan na lang to. Pormahang oh. mabilisan. Oh. Yan natin kailangan magporma-porma. <laughs> okay. Alam nyo naman si Lakay Tracker. Pag family, family talaga. Tarlights. Habol lang, habol lang, habol. Oo. Yan ang yes, Pope. Malaki na si Baki. Bilisan mo, nak. Tara na kayo. Tatakbo ba tayo? kailangan po natin tumakbo isang hindi pa naman ako nagalmasal dalawang itlog lang ibabanat natin ngayon mga kumain yan yes pope guys ha guys yes pope yes tara na ba sila? Oh, what, what, what a terno. Hmm. Pero na talaga. Ah, mga kaibigan, tara, hanapin lang natin yung mga tao. Hello! Hi, Ate Sahan. Nice to meet you, Ate. Nakapo. Oh. oh. Opo. Guys, ah, andito na si Ate Susan. Kasama natin sa Sibuya. Siyempre, makikita na kami sa TV. Oo, oh, tatita yung kumpare, siyempre. Yung ninong at saka ninong ni, ni ninong lang at saka ninang ni ni ni, ni Bake. Dalawa lang kasi sila yung ninong at saka ninang guys kasi alam nyo kasagsagan kasi ng COVID noon kaya bawal muna. Pre papanoorin ko yan, dami kong like niyan. Dami mo na. <laughs> Mm. How are you? Kumusta biyahe? Okay lang po. Akala ko Mr. New hindi Pilipino. Kala ko Thailander. Kaya ako dito, kala ko Thailander yung mister nila. Okay lang po, nagmamadali po. Is my wife? Oh, no, I Han. Hi, chair for her? Yeah, it's allowed. Ah, okay. You miss ano? dad? they miss me, of course. Ano lang muna, mag mag-pray na lang, ay mag-blow mag na lang muna siya ng candle at pagkatapos, tsaka tayo pumuha doon. Asa na ba silahan? Para ma mabidyohan natin yung blue niya ng candle bago tayo muna pumunta kumain. Kumuha ng pagkain. Si Ay laga, nandyan, baka man mawala si Baki eh. Siya po naman. Kailangan mo sa gitna. Go! Blow your kindle now, order, bebe. Ang, i-blow mo na yung kindle niya rito. I-blow mo na yan. Oh, yup siya. Tabi na lang siya rito. Ah. Hindi na nga siya uso sa mga ganyan eh. You need to. Dar. Baka bumagsak eh. Ano ba? Ano ba? Kailangan yan eh. Your shoes, remove it. Ang galing yan. Ah. Tatlong taon pa lang niya kasi like to drink? You can talk to my wife. Okay. About that. Happy birthday, bebe. You blow your candle na. Para sa ganun, mag makantahan, makantahan namin muna ikaw. Guys, ah, andito tayo sa Yes Buffet ha. Ah. One ice cream, one water. One ice cream, one water. Maluwang-luwang to. Ang daming mga tao. Lugar rito. Dito na lang, Nak. Ilapit mo. Yes. Tapos ilapit mo rin yung kanya. At dito, i-blow natin siya ng candle. And you will blow your candle, okay? Okay. Ayang ta happy third birthday niya. Wala naman siyang day. Yes. Uh, Watch candle. You... Okay. You wanna blow? You, mm. you wanna blow the candle? I-blow na niya lang dito para mak makapag-ano ka. Dito na. Okay. It is your birthday cake. So when they done, they will bring it here, okay? Okay. Para sa ganun. Ba't ang dami na? Tatlo lang yata. Eh, kasi wala tayong cake. Okay. One senior new one is over 65? Yeah. yeah. Okay. Ang dami. Para Ayan na, para ma'am, para i-blow niya yung gusto niya. Makakala nila 12 ah, years old siya. Oh, Makakala 12 years old ang bibing. Yeah. What you gonna say? You happy? Yeah. Okay. Yan. Para dun sa mga hindi rin nakarating, okay lang. Next time, marami pa naman pagkakataon. Oo. Lapit mo dito yung happy birthday niya, nak. Dito na lang para makantahan natin. Baka Oo. Papasok. Dali mo yun. Mm, yes, yeah. Yeah. Do, uh, dito. Para malapit sa kanya, hindi niya may yan. Ang dami naman. Ayaw mo na para sa ganun. Ayaw mo na para sa ganun ma ma-iblow niya lahat. Okay, come now. Ilapit mo dito, nak. Ilapit mo lang dito. Tapos yung birthday, ano niya, di... Yeah. Do not blow yet, ha. Ah. We will sing for you a ah. happy birthday, ha. Ah. Okay, teka muna. Eh. Ano? Wait, wait. Do not blow yet. Wait for the happy birthday sing. Okay, one, two, three, again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. sige. Sige, oh, ay ako. Oh, oh. Sus. Okay. Tatakay mga tao. Ang daming ganda. 32 na. Mga bata kasi to. O, picture, picture muna na kayo. Tapos mamaya, ah, ano na? Umauna na tayo. Kumuha doon. Sige. Tara na, kuha na tayo. I, i ano na natin. Sige, kuya. Tara na. Pre, ma mauna na kayo doon. Susunod na kami. Ah, They're coming. Mauna, mauna, na kayong kumuha, susunod na kami para mabantayan ko lang si Baki. Sige na, kumain na. Alright guys, andito yun. Sa ano ang pangalan mo na yun? Oh, best friend ko ni Princess. Oo, oh, best friend ko siya ng pangalawa kong anak. At ah, may party rin sila ron, ano? Oo, oh, tabi lang po tayo. Oo, katabi lang nga. Yeah. Tamang-tama eh. Ilan taong ka na? 17 na rin po. Seven. Ah, magdidibo ka ng next year. Yeah, ah, maybe. Oo, sunod-sunod. Ano po? birthday, Happy birthday, thank you. Ay, enjoy na lang. happy birthday na lang sa Thank you po. Oo. Sige, thank you. Oo. Oh, yes. Oh. Thank you. At kaibigan din ni Princess. So, at yan. Degrade, happy birthday, baby. What you gonna say? Thank you. Thank you. Oh, thank you. Alright. Antayin lang natin sila. Mm. You happy? Yeah. Okay, happy with your birthday? Oh, susunod na ako. Asa sila kayo Dito na lang yan. So, antayin ko na lang. Andun na sila, ano. Mamaya ka na? Hmm, kukuha lang ako doon. Sige na, Han. Coming time. Mag-picture na kami mamaya ni Bako dito. Mamaya na lang. Eh, kukuha ka na? Oo, oh, kukuha na rin ako. Ayun guys, tigyan nga natin ang pagkain nila rito. Igutan muna natin siyempre. Mmm. Matamis. Yan, may mga kung ano-ano, gulay, meron sila diyan. Yan. Oo, ay, ay, gets ko yan. Naka, dagdagan nyo! <laughs> Oo, dagdagan nyo po! Ito muna! Oo, dyan muna. Ah, ah. Pwede naman bumalik eh. Oh, tahong. Yan, mga prutas. At, ito, pizza. Ito, masarap steak. Ah, ito ang kukuhanin ko. Hmm. Mga yan eh. Hmm. At, yan, may mga ano to. Gandang klaseng protein yan guys. Wow! At may mga xiaomi-xiaomi rin sila. Ano bang tawag yan? Ah, xiaomi ba o ano? Xiaomai? What do you call this? Yung kung sushi. Yan, sushi pala oh. Salmon sushi. Okay. Tapos dun sa gitna. Pangsit, kaops, kanin. Kakaubusan na guys. Ano to? Masarap yan. May mga vegetable din sila. Marami, marami silang pagkain dito. Ito. Ay. Itulyo ka na. Pagkasawang eating yan. Wow! Yan, marami, maraming pagkain. Kala ko naman, eh, kukuha ka. At ang babalikan ko is yung steak. barbecue spare ribs. Tatlo. Kapagana tatlo. Guys, cake! Nak! Layaan mo sila mag-cake dito. Sabado, Marcos. Sabado. Do you want cake, Bati? Hmm. Malit lang, wag mo Sa'yo lang muna. No, hindi akin to. Baka Bi- bigyan Bigyan mo sila mga, mga, ano, mo, mga friends mo doon sa kabila. Kumain na ba sila? Oo. O mayroon pa silang inaantay? Tagal ko sa Winnipeg. Ako Ay, kumuha kayo hindi. dito, sabihin mo sa kanila doon. You cake? Cake? Cake? Bakis cake, okay. my boy. Abot mo na lang doon. May overtime. Bigyan mo si ano si, si Clark. Wala mahirap pumasok. Truck ang test mo, uh, truck. Alright. The painter. Patikim man lang ng ano. Oh, Nelo, if you want cake, bigyan mo si Clark. Ay, ay, ito. Mataas pa ng top rate nila. Yung mga friends mo rin eh, sa kabila na. Yan. Oh. Ha? Dito mo sila ano. Alis na sila eh. Alis na kayo? Mag-cake ah, muna kayo kamo. Gusto nyo ano? ng cake? They're good. Suko, suko na kayo sa cake? Opo. Uh, say hi to the camera guys. Ingat kayo ha. Okay. Aral muna. Walang pag-jowa-jowa kayo. Alam nyo ang ah, limitasyon ha. Hmm? Ha? Okay, okay, okay. <laughs> Okay, bye-bye na. si bye-bye. This bye-bye, bye-bye. Bye. Happy bye -bye birthday na. na lang ano sa bye -bye. sister mo ba ano, yun? Ato, ayan na si Brad. Happy birthday. Bye-bye. Happy birthday. Okay. Alam ko lang dati pa yun. May nagtayaw ko na yun. Happy birthday. Hindi ko na lang. Ti, eh, kung gusto niyo ng cake, kung, kung gusto niyo lang. Bigyan ko na sila? Sino? Kukuha na sila na kumuha. Sila na lang kukuha dyan? Sige. Kukuha na lang po kayo ng cake. Kayo na lang kumuha kayo. Ah. Hindi sila. Cake. Cake. Hey, if you want cake here, come. Are you have there now? Okay. Yes. Ako ko lang yun. Two months. done. You're done? Yeah. Three months you can't take it anymore you you your ano na your your busog na busog to the max yeah I thought they give you cake sino bang ano Oh yeah, Clark. Parang masarap na klase ng cake to ah. Patikman ko nga mamaya. Medyo guys, ayan, oh, picture taking ng dating ano yun, since tapos na rin yung ating uh, ano, ang ating uh, ah, kainan, ah, nabusog kami. Sana na, nabusog din sila. Oh, kaya picture muna kayo pre. Oh, dyan, to, sila ano. Oh, at uh, tignan ko nga muna sila. Ilang ano, paano anak? Busog ba kayo? Busog to! Kasama ba ako dyan? Kami Oh, sige. Okay, ay, ay, mga pormahan na. Uy, ay, di wow. with <laughs> you. ah, mali. Thank you, Lester. Uh, you're welcome. Uh, Thank you, you, you, very much for inviting us. I ah, know. It's, it's never. That was wonderful. Thank you, you must be exhausted. You've been driving, you've been yeah. all night long. That's what I, I know. Said, yeah. Oh, but yeah. that's okay it's. <laughs> Oh man. His, eh, my son is you know, celebration birthday. Yes. The first time, oh, so. Yeah. Well, anyway, thank you. Yes. Thank you for inviting us. No, wonderful. No, appreciate it. All right, man. Thanks. Yeah. You you done? You guys full? You, you full? Oh, okay, okay. Alright. Ayan mga kaibigan, ah, ayan, nakita nyo naman, nandito na tayo. Nandun sila Ate Susan at saka simpleng handaan lang. Buffet lang ang kinaya nila kaya wala tayong magagawa. Pasensya na lang nila. But anyways, ah, ganyan talaga. Ganon din siyempre yung kumpare ko na dyan. Pre, oh, thank you ano, pagdalo mo. Okay. At si Mrs. na yun, nag-washroom yata, at saka mga bata, at saka yung... upload yan? Oh, mamaya, upload ko na mamaya para ano, editing ko na para makita na natin. Ayan, guys. At maya maya, mag, mag ano na rin kami, mag tatayo na kami. Tapos na rin kami kumain eh. So, o medyo pinabababa namin yung kinain. Ang kinain upang sa ganun eh, ano. Pa, pwede Mo yata yun, eh. Na sushi? Cellphone mo ba to? Pwede pa ba? O oh, kumuha ka, kumuha ka. Ah, mami. Say hi to the camera. Karga-karga ano naman daw. Alright. Um, lalabas na kami mga kaibigan. So paano hanggang sa muli no? Thank you sa panonood sa video vlog muna kan. Sila Ate Susan at uh, God bless po. Ingat po tayo lagi. At alam nyo, dito kayo lagi sa Poso Nilakay. Peace out guys! Ah, mga kaibigan, dito na tayo sa Paramount Blockers Evers International. I-drop ko dito sa number 9 which is ito yung instruction ng aking dispatch. Siyempre kasama natin yung anak kong babae. Wow! Sumama siya Sumama rito. ako guys. Pangalawa. Nakisama. Tapos nidiretso na ako sa trappers. Bobtail ako ng trappers. Idadrop ko lang ito. Buksan ko pinto. Tapos drop na. Para dire-diretso na. Tapos muna natin. Ayusin muna natin ang pagkakaano. Kakatapos na ng birthday ng kapatid ko guys. Alright. Tapos dumiretso yung papa ko sa dideliveran niya. Tapos babalik na ulit kami sa trapper so uwi na ulit kami ng bahay. Okay, buksan ko lang. Yes, diba guys? Buksan lang natin. Ah. Tapos atras tayo doon sa ano. Door 9. as per uh, I want there okay do you want do you want the paper bring it there now all right lalaki punong eh, puro mga ano pala ito hmm. doon pala problema nito baka mamaya malaglag sila hindi kaya sabay i-drop natin Okay. Yan. Lagay natin dito. Hmm. Itong seal, lagay mo dito. Yan. Alright. Alam mo na. Okay na? No. Ah. Hindi, hindi pa. Atras lang ako doon. Okay. Yan. Drop ko lang guys tapos uwi na tayo. At pipick na lang ng mga uh, city ano ng trapos ito. City guy. Mm. Okay. Mm. Mm. Okay, let's go now mga kaibigan. Uh -uh. Okay mga kaibigan, let's go now at uh, nadaling ko na tong truck natin sa trappers at mag uh, magre-reset tayo at sa susunod na video vlog natin is sa, sa karsada na naman stay safe and eat healthy okay, wanna say something? bye okay, bye bye guys uh, ah, bye bye peace up see you next bye time. Lakay Pinoy Tracker